Mantenir el cos en una postura correcta en totes les activitats del dia a dia ajuda a evitar lesions i dolors d'esquena. Aquestes recomanacions són vàlides per a totes les edats. Per arribar a un lloc alt, utilitza un tamboret o una cadira estable i evita posar-te de puntetes. Tant si s'està d'en peus com assegut, cal situar-se de cara a l'objecte o la persona amb el que s'interactua per evitar rotacions. Per traslladar objectes, cal empènyer aprofitant la força del propi pes del cos amb els peus separats un davant de l'altre. La manera correcta per seure en un sofà o cadira és amb els peus tocant a terra, els genolls en angle de 90 graus i l'esquena tocant el respatller del seient. Quan treballem davant de l'ordinador, cal col·locar la pantalla a uns dos pams de la cara i a l'alçada dels ulls, hem de col·locar el teclat de manera que les espatlles estiguin relaxades i els braços col·locats en forma de quatre. Per ajupir-se ho podem fer doblegant els genolls, els dos alhora o basculant una cama recolzant-se amb una mà en un lloc segur. Les posicions correctes a terra són de genolls, a la gatzoneta i amb la postura de l'indi. Recolzar-se en una paret ajuda a mantenir més estona la postura. Per aixecar-se del terra cal posar-se a quatre grapes i fer força amb l'ajuda de colzes i genolls. La posició correcta quan dormim és de costat o panxa en l'aire i cal evitar dormir boca terrossa. Per mantenir una bona posició, es recomana utilitzar un coixí adequat per al coll. Per tal de mantenir l'esquena recta, quan estem de panxa l'aire, cal col·locar un coixí sota els genolls. Per sortir del llit, cal posar-se de costat i al mateix temps que es baixen les cames, incorporar el tronc amb l'ajuda del braç fins quedar assegut al llit. A l'hora de moure a la persona, cal portar el pes a prop del cos per controlar-la millor. Abans d'aixecar una persona amb dificultats de mobilitat, cal estabilitzar la cadira, si és possible amb els frens, i hem d'assegurar el peus per evitar cops o accidents. A l'hora de moure una persona, cal portar el pes a prop del nostre cos per aconseguir un bon equilibri i més control. El pes que pot agafar cada persona varia segons l'edat, la constitució i l'estat físic. Per a més informació, consulta Infermera virtual.